ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಂಡವಾಡಿ ನಾವು ಯಾರು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ನೌಕರರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ I A S I P S ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅಪ್ರೂವಲ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನು ಕಮಿಷನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಣನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಈಗ ಬಹುಮಾನ ಹೋಗಿದೆ ಏನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಆಗ್ತಾವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ರಿ ದಳದವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರೋರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕಳಂಕಿತ ಸರ್ಕಾರ ಜನನೇ ಕಿತ್ತೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಜನರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವರ್ತಕರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ನೀವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲುಗಳು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಳ್ತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆಸಲು ನೀವು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಂದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮೌನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ a governance a government with a governance ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದು ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡೇ ಗಂಟೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬದುಕು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಪವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ತತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಡಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಮಾಡೋರು ಮುನ್ನೂರು ಚಿಲ್ ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ನ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದು ಕೊಡಲಿ ಅವು ಆಡ್ಬೋದು ಶುರು ಮಾಡಲಿ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಜೈಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಈ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಏ ಬರ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಜನವರಿ ಮೊದಲೇ ಲೇಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕಿವಿಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಳಗ ಮಹಾನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಗೋಕಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್